Jesús te ke olio oli o amati de puare. Ayo a apa ah, da che bore tiro sure Tu To asu chi masa tiro khai khama Tia khama tiro se duhi thiano tina ne bue a buero bastoi sakoya huyo masa buena. Policía cura máquina mene. Tibu pu numiro ne natare. Tikoro muno mene toñara yo Mascueno que pasea tina tikorore. Asu pasea tikorore khama ke nasa retina nasa su tu pano e tico duda po once nine bueriro ari muno meneñano toyo achiwaro cueno que tico de su pasui kuama que moise pu marine tokuni once nina muno no yo ari coro re tame ne hanga ni tía que muevaro do seni tu tu hale ni tu re tina jesure Jesús toñaron ni chi tuo dua animales tina tiro le ya san dua tia sini tu pajita Jesús se usan husu ya putu amopika amo pika menejuare ahiro a tini sini tu kucu Jesús se wakan deskati nare o seni ya ure Maksamene maskariro nyana joera riro se tikoro re tamene toskamu ni Nire Jesús Ani tesu parituli tiro pusanuhu japapu hore twa Tire tiwa tinya yoari de maskua d i w a misu mase viha mutane. d i b a r o tina mene maskinaku. Viha pitia w a r e Anti viha pitia libaro. Numino to i d u k u r i koro h e s u mene tuare. Ahiro h e s u w a k a n h usu. Tikoro remo seni sinito yune. No puwari tina. Mene buri dare dua marina. Mane harimi pure. Nire tikorore. Mani ara putoro. Ni j u t i r e tikoro. j u k buri dare rahamune. Vaga. ahí coñan en Joana me cotiga. Ni de Jesús